ассалому алайкум подписчикои калхозобод тв ҳамватанони азиз имрӯз мо ноҳияи ҷайхун қарор дорем як хонаи фурӯшӣ будааст ана манзили мон ноҳияи ҷайхун пеши бозори коммунизм ай хона то коммунизм бозора 650 метр ёки 700 метр меброя ана хона пеши дарё об ҳаст бемалол об кашида бурда мешавад ана хонамон ҳашт сотиқа учашка ҳашт сотиқ панҷ дар хона дорад хонаи нав ай пена блок сар кардаги поли конкретни чиндаги ана и хонара барои худаш чиндаги и усто худша ира хонара фурӯхта шаҳр кучра бурадшаҳр кучра рафтани мақсад ҳозир видеоро то охирша тамошо кунед поли чихел чиндаги чихел хуш кардаги ҳамаша мефаҳмонед бардон азиз видеоро тамошо кунед хобай битон сар мекунем бардон тамошо кунед ина битона рехтаги буда и ана чи дорааира баландиш чанқа баландиш панҷопанҷ пеши шаста иҷаш панҷопанҷ пеши шаст анака уровен када уровен кади ва димои қати гирдаги ай баро ки ак мисоки чинак нагуфтам да панҷопанҷ бу пеши қафо чинашав анаи се пенаблок пенаблок пенаблок ҳамаи радеш ва сетка чиндаги ай Э, мисол ки ки на бад семена плечни клей аҳа мисол ки ам колхозобод овардаги плечни клей а як қопчаша 55 сум гистаги о 50 сум овардаги ми ясаде 30 қоп амиҷа о сме рафтаги и пенаблоки куҷо аке фаҳмдай бо узбекистон аҳа пенаблоки узбекистон на чой узбекистон амиҷа рехта истардам о амиҷа қабул кай гистаги ана и паҳмиш 30 аи 30 бачан паҳмиш э, хелиш 30 аи хелиш баландиш 25 аи Волна. Россия. Российский. Ага. Она и сейчас мы поезд отчекали она. Сейчас мы поезд кам и все рак все катор арматур фартаге дати бунуш. Эм я? Ага. И понза я тахта лехта я. А я понза лехта ке сейчас мы поезд. Она болой да треза очи? Болой треза сия. Сия я? Сио. Си лехта я и же шашта арматур фартаге. Фартаге. О шашта арматури шонза ки. Зитя. Ина, бардан азиз, дегол тамошакни, 3 сантиметр гавсиша, ина болой дарам, анкӯли яхел дихтега армато парматур ҳамаш ҳаста қоидави хона стешка мешава ёки буфора фор мекунад фор ки намешава мисол хай хокша мебурора касе дар кӯ бошад хамди надора ҳози прай ҳамаш мисол ки бо хурд дроварда чӣ ки намекунад сарсо намешава ами дасти араба мебурора мепарта зиёти ша мисол таишта ин клёнка ҳам партагия клёнка тола клёнка чӣ партагия ки ҳафтуми овардан да таш партаги ғамс клёнка пеш пеш. Плюс хока партухтан клёнкара мондаги бад хока пар кардаги. Тапир кардаги да ҳамаш. Аҳа. Мисол ягон камбуди нест. Ина ҳавли бардон азиз, ҳавли 8 сутра гуфте на? Оо 8 сутра. Граница то куҷо ра боша ка? Граница неми санга ку? Неми санга? Пеш тарак мере. И участкаи нава инеҷа ҳамсӯя пони ҳамаш зиндагӣ мекунад пара пони қишлоқ ҳастай о проблема нест свет проблема нест хулас аёмҷа забор мешавадхулас чертёж ҳамаш аст ҳуҷҷатош аст ина санга мондагӣ и санга ба кӣрои шумо и парамезгарем инҷа ҳамсоя ҳаст японӣ зиндагӣ мекунанд ҳамсояшон ҳамашон на аст рафтуомад аст хулас гранисаи шумо амҷа буд мешавам хилай тникара инаис талба ҳаста бемало сим мекаша ина хона тамошо кунем полли пенаблоқати чиндагӣ ина як дар хонаш дар тереза мондагӣ ин терезара магазини акай давлат гирифта будааст ина тамошо кунем дари севним аз осомона ина замокашон ҳамаш сад фоиз нав истода сенушамолисагина ина сеюни мазасом сеюнаш истода нархаш ине треза турецкия ҳазор зумру насасим дистагина ина акира хитон зинаки мекунам гуфта ният када будена лекин насиб накада фурӯхта рафтестем мефурӯшем бо шаҳр мерафтест иншоалло нас ина хона медорем хонаша тамошо мекунем ана и хона чанд ба чандака и хона панҷ сида панҷ сида сеу биста ина тамошо кунед чорни задагӣ нест марҳамат касета маъқул боша рақамоша мемона бемоло занг зада ана гуфтагӣ шумо ҳамаш яхел арбаочидаги сесма поис ҳамаш яхел баъд перегородкуам ҳамаш яхел чиндагия дурунам ҳам сия си ҳамаша даҳак дорам даҳакам хе оварда чинданӣ будам ижа як дар хеле исме доварда ки ҳам ҳисоби диван пива мо ижа спалне мешид ижа калидор мекам дирам айда право бад я меҳмонхона ягон кас бия иштаки одама намебина намебина то برای من نیتی من خیلی همین همی راز می کاگی ممکن یعنی پول خیلی چی میکنم اینجا محکم میشه پرگارد که زدنی بود شما مخیبت اون گاریشم хулас ҳама хона хок пур кардаги клёнка мондаги сад фоиз касе да махул боша ка ҷоша пол карда не боша хокша меброра полпоаана и дарошон чанд ба чанд мондаги и дар э, навд панҷ памиш д баландиш баландишхулас стандарт ба чиш тубарадор ма дар россия худаш фаъолият мебурда сурикада кор мекарда ҳамин хонаро худаш ба ҳамин чени дили маҳқулаш чинда туркиядаги худам зиндагӣ мекунӣ гуфта тавкадаги неки насиб накарда мефурӯшам шаҳр мерам мега ин арматурое ки оли мундаги нуканда 16 айтмуш полниам ки мундаги ай кайда мекусоки бо чи намекунам бо бия ба канабин агар ҳама арматури 16 набоша мисоки чи накунам қабул накунам одами харидор боша конкрет ума канда бина дебоҷоша ака барои чон якм рада мисоки нобрида чи партаем бисёртар бувад бо ғамитягуфта баъд калта бридем ки айдрун биай хулос ҳамаш тетки хати мондагиа خاله از اوپرش هم میدونیم خونوشم تماشا کنیم مردان عزیز مرحمت اینا همش پیتزت که قطعی چندگی صد فویز شفر والنا دوشنبه هم یا رسیس کی؟ رسیا رسیس کی هم؟ بیده ای خدمه گفتن یا که ای طرفی؟ ای حجی شریف هم ای حجی شریف هم؟ شفر را حجی شریف ягон ягон фуромагӣ будам то қабул кар фуровардагим ягон то чихе кафидаги ягон хели шифри кна пна заги нест ҳамаш нав нав пачка ҳамаш бо россия канёк панёк ҳамаш мундаги қоидави ана ипараш ози нишон дидаги мо меҳмонхона ипараш бо ина дута дархона аста ипараш набуд дута дархона боша дараш мундаги ина ишам ҳамон раз медад панҷ си ба севу бист хулас чорта хона яхед яхташ меҳмонхона ина парашам и дарошон ҳамаш стандарт навад ба д сисма поисо ина болои пинсатко размера чанд мода ки бошад мисоли ахирш мепурса э, барои бизнес мона рафта ки мега барои бизнес неста и ян пенаблок ки ина ина хисоб нигах мелди айс намиди я уз дами пенаблок 60 айхадаш дрозиш мобайни 60 мода гия а холас як пенаблок та як о як ки мода ки 60 ҳамаш я размера 60 рафта гия 60 сантиметр ина о 60 сантиметр рафта гия хоб ина чанд медорем ина болошам болошами хеле экономични каги нестай болошами на боло шифра о боло шифр 70 мундаги ича 60 е уча 70 а уна шифрора мундаги қилишам мардам як 20 як чанд мемуна мерава ихли нестай и барои хидм каги мисол чи каги хеле вална нат як гуфта чи ям шифрора қаос мундаги чи каги фаҳмо тавҷо кине мардам азиз 70 е ича 60 ҳаммаш пенаблок атичиндаги пенаблоки ӯзбекистон ин айбат хатоини тахтое ки хеле э, чи овардам мисол ки торшака пол зада нимидонам а полша о то болша пол зада друша стекловат пар када мисол ки а болша хона када нибде о болша мисол ки мешава ина чи қати гипса кардон қати риск кардам мобайна дета хона ки мешава мешава сос утуплит када шура када утуплит када мисол димшам чи кинша баландиш мисол ки баланди бада ози се у чанда да баландиша бемало я хона мешава о бемало мешава хона ина мардон азиз тамошо кунед ҳам машқҳои дави ягон ҷои камбуде надорад касе харидорӣ боша марҳамат ин апараша мардон азиз тамошо кунед ҳаммаш ай сименти хоаксин кадагиян хоаксинаоклеяоклеяоксинсеменхоаксинкхлас пеноблоки ам яяш кӯсо кӯта кӯдан мондагӣ ҳама мурдон азиз касе харидорӣ бошам дар рӯи экрани рақамошон аст бемалол занг зада муроҷиат кардем мешавад ҳозир берун мебароем ҳавлишона бо як бор дига мефаҳмонем шумо да хулас бародар азиз бозор да 650 ёки 700 метр мебарояд бозори коммунизм лави дарё об аст свет як ин аст талба аст як учучик мемона мезгарона тамом ҳой давид аз пишти хона свети чиам мешава гузарона мешава аз пишти хона усаба аст инҷа бо ҳамсоя ҳаст бемало зиндагӣ куна о инҷа қишлоқ мардам ҳаст марҳамат ҳоз ина пишти хона хулас граница инҷа буд мешава чил метр бист метр хулас хона ҳашт сотиқ чертёж документ ҳуҷҷат ҳамаша сад фоиз ина пишти хона крыша сад фуиш кушур чиндаги шифрошон ина забор ай куҷо сар мешава забор ина ина имҷа буша ина ина мо мардум кага ина мумкин имҷа шава аҳа мо ам ами чика харидаги мисол вақт сер чика забор ам гидета ам салба мешава да ам салба лосар мешава забор ана иса 40 метр мерава ина мардон азиз касида маъқул боша аки ика маълумотра додем ак основной сценаш чанс боша ина бисёр мардум гап задем бисёр гап задем сумша гап занед сумша гап занед мега ина видеора касе тоҳшо тамошо карда боша сценаш дар охириш мешавад маълумота полни пурра мефаҳмонем баъд нақша гап мезанам нақш чансмш сесад ҳазор мегем хайли насиб боша бо биё хунара бина мисол бо муомила дора бо мисол ай пешо бина биё мисол ки гап мезанем бо пурӣ мекунем мисол сар хулас бародар аз ин аз сесад ҳазор сомонӣ бо муомила дора хонара ҳамаша дидин тамошо кардаин ду хонааш ана якташ дармондаги дита пластикҳош ҳамаша маҳкам карда ки иёшан мондаги не соли касе та маъқул боша марҳамат бемалол худатон омада ай пеш бинем бо мешава о инҷа мошин раҳам аста бемалол ай парам раҳ аста ав парам раҳаа хулас трасса биромада набоша 600 метр мебирояд бемалол мошино ҳастед бозори камунҳамаҷои санг рехтаги тамом тариф ягон лои пои хеле намешавад мисол зимистон на ина санг аста бемалол рафта омадан мегирад об проблема нест ина лаби дарё як насоса мемона ва об рафта мегирад ина зак шурпур нест ина касе деҳқонӣ карда небоша и парада замино аста бемалол деҳқонӣ карда мегирад об проблема нест ина замино сотихушон мисол деҳқонӣ чанд сол мешида бошад дувозаҳазори мега гектарша ёзаҳазори даҳазори метиям метиям як сола мисол ина касе хонаро харидор кина хонаро бигирем ипарадам бо барои зиндагӣ деҳқони кадам бигирембозори коммунизм як ҳафта як бор мешава ҳама чиз дорад колхозободам колхозободам ҳамиҷа назд ягай кумсангирам ро ягай ҷай хулас синтерда истодаги мобайнда мобайнда аки ижа нигоҳ мекунад дар нохияи ҷайхон нигоҳ ҷайхон хулас як бор дига манзила мефаҳмонем кадом кушлоқ будакаи ижа нохияи ҷайхон деҳаи навои да мешавад навои да пеши бозори камнизмда навои да мешавад хулас бардони азиз хай бисёр гап намезанем маълумотро пурра додем агар ягон камбудӣ боша марҳамат худатон биен касе даркор боша дар рӯи экран рақамошон ҳаст занг зада муроҷиат кине мепурса бо суръатошон даркор боша суръатшон мепурса бо ягон маълумотаркбошаина худашон бия пони хонарошон нишон бета тамошо кунем خلاص برادران عزیز اگر ویدیو مون معقول شده باشه پادپیس کرد لایک افروش نکنید چون که تخته ورم میدم پول نیستیم قطی و دو پیل قطی با سخت که اگر تور شو میسم پول سرختگی همش تیمش دیوره ایسا اگر دو بیا اتش او میسم نجم میده خلاص میسم خونه میسم خونه... با تای دلی خدم کاگی با خدمت کاگی بدم دا زندگی دا گام نیست نه صد پویز کسی دا معقول باشه مرحمت برادران عزیز تماشا کنین بگیرین خونه ناز بوده است бетон бетон ягон ҷош вале кагидаги ягон чи каги не асадка додаги нест не асадка масадка ягон чи каги нест аҳа ҳамаш чи аст сафед аст бародарон азиз ин аккасе хонахар боша марҳамат дидин вазъиятошона чихел сохтагиҳои хонара агар касе да маъқул боша ина харидорӣ кунанд бо муомила дора ёри рафиқотон да ҳами видеора паҳм кунед тамошо кунанд мумкин ягон кас бо харидорӣ боша хонара мекаранд пенаблоки ӯзбекистон бародарони азиз хушомадед ба канали калхозобод тв мо ноҳияи ҷайхонда қарор дорем хушомадед саломат бошен сарбалом бошен хулас бародарони азиз намо сари раҳ рафтастем ана ижа овам гап задем светам гап задем ана ка основноиш мактаб мон мактаб чи ка бошад ка мактабина наздика ина кӯпрак ина ия мактабое ки то синфи ёздара мехондагӣ ай синфи як то чора поёнда мехонанд чанд қад бошад разнисаш разнисаш ҳардашам он 500 метр я 500 метр хулас ина зимистон дам тобистон дам аз он мекаша худо хоҳад 500 метр раҳ будааст 500 метр мактаб 500 метр ин овози мактабам диёр ан ҷо дипидо чӣ кесе ё ки мукин замияҳо ному зард мактаб аёна дед овози парадам нишон метем инҷа кӯприка усул гузашта рафта мегира барои мактаб о баре ҳамон кӯприка миҷай мондагие ки мисол ки то синифи чорада ия бихона баъди калон мешава ай кӯприк гузашта метона то ёздара бад уҷа мехона фаҳмо ина мактаб диёра холас ду мактаб аст якта мактаб ай синифи як то чора ия мехона баъди чор иси мегузашта кадиме ки мефораш ки ай синифи як то ахира битим га мешава уҷа хадиш мебара миёра мена мактаби бисту чанд ас бисту ҳафт бисту ҳафт мактаби бисту ҳафт ардан азиз мактаби бисту ҳафт ина касе бишноса ҳамин қишлоқа медона ина ов ҳаст зимистон тобистон ов ҳаст дувоздаҳ мо ов поин хи пурра мегӯя иншоалло ов муаммо нест хулас ҷои на аст насиб карда боша мо раҳ буромада рафтаистем шашсаду панҷо метр раҳ будааст вели қатӣ шупас буре намешава мошин қатиам як минита пиёдам беймало меҳмонодам ягон мошин медорад як мошини калон майда дитара аст фарқ надорад ҳар доштам даромада метонам кида бухора айраён мисол ки мошино то хонара меёра мепарда мераванд таксио аста таксио даҳ сум то раҳа меоя панҷ сум дурни хона меёра мепарда ягон ортпор ягон зиндагӣ боша орда меёра ҳафташта бозори камизмда бозор мешавад пеш хона мегирем ҷабо ҳамаи чи ҳаст ҳама ҳаст хулас шароиташон аст дидем мардони азиз касе харидор бошад марҳамат занг занед бемалол муроҷиат карда мешавад ина қишлоқ хай ҳаму ҳаму габардони азиз хушомадед бо як бор дигар сиҳат саломат бошед агар касе хонаи фурӯшӣ бошад касе дар хона фурӯхтанӣ бошад марҳамат ба мо муроҷиат кунад мо иншоалло мо рафта шурнавор карда ба мардам нишон метем ки ҳам хеле ҷода хонаи фурӯшӣ будааст ба мо муроҷиат кардед мешавад дар рӯи экран рақамамон ҳаста ёки ҳамо дар комментаро нависед мешавад ба канали калхозобод тв гуфта хайр хуш омаде бародар азиз сиҳат саломат боше бо навораи хуб хуб насиб боша шумо дар гирифта пешкаш мекунем саломат бошед хоб